लड़कियों अगर आपका नाम यह है तो मिलेगा आपको ऐसा सपनों का राजकुमार इस नाम वाली लड़कियों को मिलेगा कैसा सपनों का राजकुमार किस्मत वाली होती है ऐसे नाम वाली लड़कियां और मिलता है इन्हें ऐसा चाह रुचराज कुमार देखिए हमारी पूरी इस स्टोरी में आज हम आपको बताएंगे कि लड़कियां क्या सोचती है आखिर शादी से पहले और शादी के बाद लड़कियों का सोचना क्या है नमस्कार आप देख रहे हैं घमासान डॉट कॉम आज हम आपको रूबरू करवाएंगे धर्म वास्तविक और आपके जीवन से जुड़ी कुछ बातों के बारे में दोस्तों शादी एक ऐसा पवित्र बंधन है जो इतनी आसानी से खत्म नहीं होता और हर लड़की शादी का सपना बहुत प्यार से संजोती है लड़कियों की आदत के बारे में हम आपको बताएं तो लड़की शादी से पहले बहुत से सपने देखती है और हर लड़की अपने लिए एक अच्छा पार्टनर तलाश करती है लेकिन पार्टनर तलाश करने से पहले एक लंबी सी लिस्ट बनाती है कि उनका सपनों का राजकुमार कैसा होना चाहिए हम आपको बताते हैं कि हर लड़की कैसे लिस्ट बनाती है और उन लिस्ट में उनके क्या क्या सपने होते हैं तो आइए चलते हैं लड़कियों की लिस्ट की ओर जिसमें लिस्ट में सबसे पहले लड़कियां सोचती है कि उनका राजकुमार पैसे वाला हो ज़्यादातर लड़कियाँ यही सोचती हैं और ज़्यादातर लड़कियाँ यही प्रेफर करती है कि उनकी जहाँ भी शादी हो वो फैमिली पैसे वाली हो और इसी पैसे के कारण वो अपने बॉयफ्रेंड से भी ब्रेकअप कर लेती है हर लड़की की इच्छा होती है कि जहाँ भी उनकी शादी हो उसके पार्टनर के पास काफ़ी पैसा हो ताकि ज़िंदगी भर आराम से वे घर बैठकर खा सकें आज हम आपको तीन नाम की लड़कियों से रूबरू करवाएंगे कि इन तीन शब्द की नाम वाली लड़कियों को हमेशा ही अमीर पति मिलेंगे सबसे पहला अक्षर है अ अ नाम की लड़कियों को अमीर पति ही मिलेंगे उनका पार्टनर उन्हें हमेशा प्यार करेगा और वो घर बैठ के आराम से खा सकती है वहीं दूसरी ओर स नाम की लड़कियां स नाम की लड़कियां सपना संजोती भी है और उनका सपना पूरा भी होता है अफ्सा नाम की लड़कियों को हमेशा अमीर